Dari judulnya kayaknya lucu ya guys ya Ini tiga hari tak berak jumpa penunggu laut Ustadz Azhar Idrus. Nah, kita akan mengaji bersama, mendengarkan, kita ambil ilmu daripada Ustadz Azhar Idrus ini, lalu kita terapkan dalam keseharian kita. Maka insya Allah hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Nah, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go! Tapi itulah hakikat. Di mana benua mana, daripada kutu utara sampai kutu selatan, binatang apa sekalipun, rimah tanduk ke, rimah kotak ke, tak ada kira selagi dia binatang dia takut dengan nama Allah Allah ha. lembu mengamuk nak kena semelih dia mengamuk naik minyak Bang, dia ha, pergi tarik tali kau orang bagus odong dia tendang lembu dalam kitab kata sebut nama Allah pada telinga dia terik tali buat mari kat telinga dengan nama Allah Tuhan yang mempunyai araf yang sangat besar faham? dia akan reda lembu gila reti bahasa nampak ha. tapi kalau kita jumpa rima tengah hutang kita takut tak? kita sebut nama pemimpin negara bukan Malaysia lah kau mana-mana lah kita kejut rima sebut nama Perdana Menteri Jepun rima lari tau puricu kodokutu dia lari rima <laughs> mama Sebut nama siapa? Barack Obama. Tak layang, Rima kata. Tak takut. Ini sungguh, bukan nakal. Sebutlah nama apa segala pemimpin dunia yang telah mati yang sedang memimpin. Dia tidak takut. Dia hanya takut nama Allah. Allah. Akbar. Kan ni? Eh? Binatang tidak ada yang derhaka kepada Allah. Tak ada lagi binatang. Yang derhaka, manusia. Sebab tu binatang tak masuk neraka. Faham? khinzir tu kotor tu anjing tau ada masuk neraka kambing bodoh tu dah semayang zuhur dah masuk neraka tak ada lah dia akhirat lagi tengok jujur kambing kena erik masuk neraka Melekat tanya, kau mana kami masuk neraka? Eh, mak yang tubuh. tak ada. Kerana dia binatang. Dia tidak ada kewajipan agama tadi. Ha? yang jahat manusia dia dok kenal Tuhan dia kenal fitih dia nak ha. jangan main hai Tuhan buat Allah Rabbi sebab tu dia ada surah surah binatang dalam Quran ada surah lembu nak ada surah semut ada surah labah-labah nak ha. surah nama kita dia tak ada kita cak yang Kenapa? Ha, supaya Tuhan suruh kita tengok binatang. Tengok binatang dan kaji dan buat pengiktibaran. Nah, tengok semut, semut, semut dia akak barang. Daripada sarang dia berjalan berpuluh-puluh kaki jauh. Beratus meter semut tengok dalam hutan dia akan berjalan pergi sampai ke tempat makanan dia akan pikul dia akan buat balik tidak ada seekor semut pun yang berhenti. Nusuk balik kayu. Nampak bahan tarik dulu tembok. Ada. Memang rajin sungguh. Siapa tempat makanan, piko buat balik. Sampai dah rehat, dipikul pula buat balik. Itu semut. Supaya Tuhan tengok. Tengok tu, rajin. Kita banyak ngecek kerja. Nah, Ha, waktu rehat minum teh 15 minit, sejam setengah tak ada. Semut tak ada. Tipu-tipu begitu. Faham? ha, main lebong pasukat <laughs> dia tak pergi kerja suruh orang pasukat semua tak ada semua National geografi ambil gambar dekat tidak ada seekor pun yang berhenti lengah relax lu tak <laughs> ada ha? bukan saja supaya Tuhan supaya kita ambil pengajaran dengan makhluk Tuhan untuk melengkap dan sempurnakan hidup kita bukan saja Tuhan buat semua ha, tak? ada hikmah belaka ha. dan jangan kita menyembelih korban melainkan bagi Allah Ta'ala jangan semelih kerana Tok Persik kerana Tok Nenek, kerana Tok Wali jangan wali kita hormat, dia wali Allah tapi jangan aku semelih ni kerana wali, jangan Tok nenek moyang kita, kita hormat. Faham? Tapi jangan sembelih kan untuk nenek, mitok untuk nenek. Neh. Ha. Orang mati dah. Orang hidup pun kena molek tak boleh tolong. Iza sta'anta Nabi kata fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong, minta tolong dengan Allah. Benda maksud dia. Dan ni kita minta tolong sama makhluk haram. Faham baik. Kata ulama, benda yang makhluk tak boleh tolong, jangan minta dengan makhluk. Hak tu minta dengan Allah. Benda yang makhluk boleh tolong, dah haram kita minta dulu. Masuk yang air banjir, kereta kita mampu. Oh, mampu. Nak. Ada budak-budak tiga empat orang duduk tepi jalan. Bang, tolong tolak kereta bang. Bere pak cik tak ada hal. Kalau pak punya pasal 8 ringgit. Ni. Dah <laughs> haram lah pasal memang budak-budak boleh tolong. Tapi kalau nak memanjangkan umur nyawa anak kita yang sakit tenat, ada tak orang boleh tolong? Hatu haram minta dengan manusia. Wajib minta dengan Allah. Faham tak? Faham. Memurahkan rezeki. Manusia dah boleh buat. Wajib minta dengan Allah. Ini yang kita baca dalam Fatihah. Ha, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu aku minta tolong apa dia perkara-perkara yang memang manusia tak boleh tolong hak manusia boleh tolong aku minta tolonglah nak akad barang nak pindah ha tu manusia boleh tolong ha ha dan jangan kita menyembelih kerana hantu dan tok keramat dan tok nenek hantu ni benda hantu ni bahasa Melayu Orang putih panggil gos. Gos. Ha, di nama umum. Arab panggil jing syaitan. Faham? Ha. Nama kat orang putih dia panggil nama orang putih eh. Kat negeri Melayu dia panggil nama Melayu. Nah, atu benda, atu kubur. Pasal duk main atas kubur. Ha, atu pisang, main atas pokok pisang. Tapi dia syaitan menyerupakan dengan bentuk yang huduh tunjuk kepada manusia manusia ketakutan dah wujud dah tu wujud sebab dia syaitan wajib kita percaya kepada wujudnya syaitan faham? dan iblis dan haram kita percaya kepada syaitan dan iblis pegang hak dua tu baru betul eh? Wajib percaya adanya syaitan dan haram percaya kepada syaitan. Faham lagi? Mereka ni ada, kita percaya. Pasal apa kita percaya? Pasal sebut dalam Quran ada syaitan. Pasal sebut dalam hadis, kita percaya. Bukan pasal kawan kita dia cerita. Ah tu kita tak percaya. Kemungkinan dia tipu ya. Tapi dalam Quran tak ada tipu. Faham? Tapi jangan percaya kepada syaitan dan iblis dia sentiasa nak menyesatkan kita nampak kita hanya percaya dia ada saja cakap dia bisikkan dia hasutan jangan percaya nak ha ketika belum ada manusia jin syaitan ni duduk di bumi tempat dia ni bandar baru bangi ni tak ada lagi nama bangi Masa tu negeri syaitan sini. Faham tak? Jin. Kau kepala besar, seringa besar, mata bulat. Macam-macam pesek. Huduh. Syaitan jin duduk dengan binatang besar. Faham? Orang putih panggil dinosaur. Dinosaur tu asal bahasa Terengganu, binatang besar. Binatang besar. <laughs> Faham tak? apabila diturunkan Nabi Adam dan Siti Hawa manusia pertama Abul Bashar yang sahihnya kecil maka Allah ni Rabbil Alami yang bijak takbir alam dipupuskan dinosaur dan peperingkat-peringkat dan digantikan dengan binatang oh sahih menasabah dengan keturunan Adam faham lagi tu kaedah tu yang sebetulnya bukan evolusi bertukar sendiri bukan tu Charles Darwin sesat dah Allah Rabbil Alamin Alimun Hakim Maha Tahu Maha Bijak oleh kerana keturunan manusia ni kecil dah padang nak gu dengan gajah zaman dinosaur dah gajah zaman dinosaur tinggi bangunan 3 tekak kalau tekak panjang tu 16 tekak takkan hidup kita faham? rimah saja besar terelah zaman dulu Nah, bila turunkan manusia jenis dinosaur, Allah lupuskan mati mati mati mati naik jenis binatang baru. Siapa lening? Faham tak? Tu kaedah dia. Payah sangat. Nah. Ha. Dan sebut dalam kitab hadis pula jin-jin syaitan ini dihalau di pergunungan bukit dan laut. Betul sungguh. Kita tanya orang ke nelayan, dia kata kalau pergi ngai seorang-seorang, kena jumpa. Kalau ramai-ramai, payah sikit. Ngai seorang-seorang, buli ikan banyak, banyak, banyak, banyak, banyak, dah dah, naik di atas mutu. Tiga hari tak berok. Faham tak? Takut tak? Demam kuning terus. Faham tak? Ha. Kau dalam hutang gitu kau. Ne? Kalau jin syaitan kadang-kadang dia bunyi suara. Nak tahu? Tanya orang main hutang. Jabat hutang. Perhiri hutang. Orang hutang. <laughs> Jangan tanya orang mana baru bangi dah reti. Dia pelawak je. Ha. Kita tanya orang hutang. Jabat hutang tu orang hutang lah kira. Faham? Dia pergi dalam hutang. Nah, Perhiritan jabat hutang. Kira tanda balok. Kira kawasan sepadang. Masuk hutang. Dia kata pernah dengar bunyi suara takut. Suka. Ha, ha, ha, ah, ha, jing kape. Kalau semayang, bang baca Quran jing Islam mudah kan Nih? Eh? buat kemah tak ada orang dodo bang Allahu Akbar belakang pokok tu takut habis dah saya takut lah kalau bang takkan jing api nah eh? Nih? lalu-lalu kita dekat nak asur dah dodo dengar orang bang dalam masjid tak kan apik dah basikal mari bang Tok bila, lah orang Islam lah. Jadi kalau dengar-dengar orang azan dalam hutan, tak ada orang, tak ada masjid. Jin Islam lah. Bila jin Islam, saudara kita tak? Saudara lah. Jauh saudara takut dia. Faham tak? Daya takut tak lah. Hmm, biar, dia bang. Lah. Jin Islam. Nah, ha. Sebab tu kadang-kadang kita pergi jalan highway mana-mana, kita tak semayang isya, semayang isyak lagi. Kita berhenti pukul 2.30 pagi, nampak ada satu surat kita pun semayang kita seorang dalam masjid banyak berlaku gini nak kau dua pagi mana ada orang semayang lagi kita semayang isa Allahu Akbar macam dua orang belakang Allah Akbar kita rokok dia rokok jangan lari jing Islam <laughs> betul kalau jing kafir tak masuk dalam masjid faham tak jin Islam masuk dalam masjid kita rokok dia rokok, kita tahyak dia tahyak. Ha. Ha. Ya. Pesang sudah takut lagi ke? Ha. Ha. Dah boleh pandang belakang tak kalau kita rasa ragu? Boleh. Ulama fiqh kata tak batal. Kita tengah semayang ada bunyi benda-benda kalau nak meragukan keselamatan kita boleh berpaling. Berpaling saja-saja makro. Tapi kalau nak satu sebab boleh. Boleh tengok. <laughs> merinding asli. Dah tak ada orang belakang. Nak. Auto Nak tunggu. Cek, tunggu. Kita rokok, dia rokok. Kita ingat ke orang mari ikut. Nak. Pusing tak ada. Selalu-selalu ambil selipar. <laughs> Tak usah lagi jin selang, jin baik. Nah, saudara kita. Nabi banyak pesan suruh jaga jin Islam. Jangan buat kena, jangan zoling dan jangan buat benda tak boleh. Nah. Ha. <clears throat> Jadi hatu-hatu tak ada dah di dalam bandar-bandar ni tak ada. Sebut dalam hadis buang ke bukit dihalau ke laut-laut. Batu kita nak pergi di laut, nak pergi di bukit, Nabi ajar kita baca satu kalimah. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa ayyahdurun. Terak. Siapa kat kepala bukit baca. Aku minta berlindung dengan kalimah Allah yang sangat sempurna daripada segala makhluk-makhluk binatang-binatang yang jahat-jahat dan daripada syaitan hantu pelesik supaya mereka tidak datang kepada aku. Nampak? Ha? Kita tak baca pun, tak pandai pun. Kita baca benda, tok-tok, cucu tumpang lalu. Ha. Ha <laughs> tu lah kita pandai. Ambil ngetuk nenek. Kata di pokok pokok-pokok cengar, kata di busuk-busuk. Nah, Nabi aja dak kata pun. Orang kata bodoh marah. Nah Ha. Pokok tu bukan tok mu, pokok. Apa pergi panggil tok pula? Nah. Ha. dan jangan kita takut melainkan akan Allah Ta'ala siapa hanya takut kepada Allah dia tidak takut kepada makhluk siapa yang takut kepada makhluk dia tak takut kepada Allah itu saja nampak? Ha. kita muhasabah kita takut makhluk takut Allah takut Allah atau ha, mulu. at-taqwa hahuna Nabi tunjuk sini bukan mulu. faham? Takwa tu takutlah. At-taqwa hahuna. Takut bukan mulut, bukan lapar, bukan lisan. Takwa dalam hati. Jangan kata aku takut Allah, belum tentu. Faham? Kena molek mu takut Allah, hati mu takut makhluk. Allah. Nampak? Ha. Yang nak sekali hati kita. Biar takut pada Allah. Faham? Mulut kita tak mengaku tak apa. Dah sangat buat kita baik. Saya takwa, daya kabar lah. Takwa duduk diam-diam. Daya kabar. Faham? Yang kita nak tak nak kita ingat kejahatan kita bukan kita baik. Siapa berasa baik orang tu jahat. Tu saja. Ha. Ah. Ha. Dan macam mana kita nak dapat ni? Pangkat takut kepada Allah tak takut pada makhluk dengan latihan. Yang kita takut kepada makhluk sebab kita latih. Sebab tu kita bila latih, siapa yang berlatih dia akan berjaya. Orang yang banyak berlatih dia jadi ahli sokang terkenal, betul Orang yang banyak berlatih menyanyi dia jadi penyanyi terkenal. Dia tak boleh teruh main itu mesti berlatih. Begitu juga orang yang biasa daripada muda, daripada kecil dia latih takut pada manusia, pada makhluk, maka bila dia besar dia takut pada makhluk. Sekarang ni kita tak takut Tuhan sebab kita latih duduk takut pada makhluk. Ha tak? Ha. Sebab apa aku tak takut dengan Tuhan? Sebab mu takut makhluk. Kalau ada dalam hati kita hanya takut Tuhan, maka tidak datang dalam hati kita takut makhluk. Kerana takut makhluk, takut Tuhan, dua yang berlawanan. Ad-didani la yajtami'ani. Dua yang berlawanan tidak akan bersatu dalam satu masa. Allah. Nah, kita sebut ya takut Tuhan. Ya sebenar kita takut makhluk. Takut tak naik gaji. Takut tak boleh bonus. Takut tak cukup cari makan. Takut gini, takut gitu. Takut kalau anak ramah tak boleh nak makan. Takut tak boleh nak bayar ni. Takut tak boleh nak bayar tu. Tengok trafik takut. Tengok JPJ takut. Naik motor kiri. Halo. Oh, tegur. Tengok JPJ. Oh JPJ. Dah buat apa pula takut gitu. Nampak? Takut makhluk. Dah saya mati. Nampak tak? JPJ nampak lesen mati. Terapik nampak? Nampak. Duduklah kocek kita kan? Dah ke mana kita takut dah? Pasal kita latih takut kepada makhluk. Faham tak? Faham. Lesen mana dia nampak lah kocek kita. Boleh relax tu jalan. Kita, oh padang, padang, padang. Kalau dia panggil padang, la ilaha illallah. Mana apa? Duduklah kocek leseng. Lain leseng mati, dia naik kot dai, Leseng mati, leseng mati, leseng mati. Itu lain. Eh. Nah, latihan. Kita takut pada makhluk. Takut kau ustaz pasal tak pergi dia cek. Dia minta leseng, roblox apa semua. Ah, senang je. Itu manusia. Kita manusia, dia manusia. Yang berkuasa Allah. Tak apa doakan tadi, rimak takut kalau bang. Dah JBJ tahan. Bang lah. <laughs> Memang lepas. Nah. Eh, tengok dah syek. Allah. Memang lepas. Jalan, jalan, jalan, jalan. jalan. Ini cara efektif. Memang lepas dia tahu dah ni anak buah ustaz lah. Apa apa. <laughs> Dak apa sihat itu. <laughs> <laughs> Dah kita banyak sangat takut, takut duit tak cukup, takut gaji tak naik, takut pakat tak naik. La ilaha illallah. Kita dulu tak ada. Air manis titik dalam sulbi ayo. Tuhan awak lalu masuk dalam terowong semak mak kita. Betul tak? Singgah dalam janin dalam rahim 9 bulan. Duduk dalam air kecing dengan darah kotor berapa betul tak? Tuhan buat keluar yukhrijukum min butuni ummahatikum. Siapa masa Tuhan buat keluar? Messi sambut, doktor sambut. Hak ni bang, hak ni komak ni belah mulut besar. Tuhan beri berjalan, beri berlari, beri basikal, beri motor, lebih beri kereta, beri bini, beri anak, beri kerja, beri rumah. Habisnya beri. Tak yakin dengan Allah? Yakin dah lah takkan Allah jadikan aku daripada setitik manis sampai besar gini takkan Allah nak elok anak aku tak ada makan faham? nampak? orang hutang beranak semua tak ada takut sikit pun buah hutang habis tahu tak? galah supi je cawak kereta tutup sikit je dengan daun kayu faham? tak ngaji kolej tak masuk uh, ah, PTPL faham? tak masuk tak ambil pun PTPL tak masuk universiti, tak ada ma degree, tak ada master. Ni orang asli tu. Ha, pas beranak beranak, pas beranak beranak. Mak baru 27 homo, anak 9. Nah. Dia takut dah boleh makan ni. Tak ada. Baik orang asli lah pula. Nah, kita piti banyak takut dah cukup makan. Lah, bukan kita beri makan, Allah beri. Betul, betul, betul. Nabi suruh tengok burung ciok diturung pagi diterbang tinggal anak dia kelaparan dua ekor dalam sarang batulah imang, tirulah imang burung ciok Nabi suruh kita tiru imang burung ciok Nah, diturung tinggal sarang dia anak menangis meraung dalam sarang dia yakin ada rezeki dia balik lagi betul tak anak bulu tak ada terbang dia tinggal anak pak beras pun tak ada peti sejuk tak ada kak gairo tak ada berskeping bisnes kak tak ada peti sejuk tak ada atak pun tak ada kalau mari ular ambil anak dia mampu situ le tinggal yakin rezeki di tangan Allah dia balik kat lagi kenyang anak dia dua ekor seorang cacing betul tak ada burung ciok yakin dengan Allah kita nak beranak ramai kang kang kang kang Kan tak cukup kang kang terkakang gitu nah <laughs> ada otak tapi cerdik burung cio Allah <laughs> hafi takut nah ha. takut makhluk takut jangan takut wala tak wa, wala taksyawun nas Allah kata jangan takut manusia wakshawni takut aku Allah kata wa ya farhabun dan hanya kepada aku hendaklah kamu takut Padai jangan takut bukan jangan takut duduk tengah lah jalan nah wani duduk tengah jalan ustaz kabar ngalan jangan takut oplok Ha tu bukan <laughs> takwa. kuat tu. Ha tu gila babi panggil. Duduk tengah tu. Mana kita hanya takut kepada Allah. Allah boleh buat berlaku. Ya. Ha. Tak kita takut tu takut ni. Tok guru silap. Oh hebat. Misa macam batu ngasoh ni. Lengah kau kayu dekat tinggi kilo lengah. Aku kayu. Tok guru silap boh. Faham? Kerih tiga sini. Kerih. Oh dera sebuh sini. Tok guru pergi silap. Nampak? Takut lagi kepada bini dia. <laughs> Takut ke bini. Dah, dia guru silap buka gelanggang nak situ buka gelanggang situ mandi minyak Allah oh, mandi minyak orang lain sapu gitu ya eh, minyak tok guru nyelang teruslah kau tapi tak takut Tuhan takut bini mana tahu takut bini Dah tu dia bini seorang tak berani boleh kami <laughs> Oh gitu. Okey. Jadi jangan takut kepada bukan tak takut manusia ni kita buat jenayah bukan. Ikut si kita nak buat bukan. Nah. Ha, ada kena ikut peraturan manusia tapi ingat jangan takut sama makhluk. Tak boleh buat apa-apa pun. Yang kita takut ialah orang yang hayun layamu. Hidup tidak mati-mati. Siapa hidup tak mati? Allah, Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah selesai videonya guys dan banyak sekali pengajaran yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus kali ini berkenaan dengan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu hal kecil yang diberikan oleh Ustadz Azhar Idrus contoh kepada kita bahwasannya seekor burung saja yakin ya kita kalah imannya dengan seekor burung saja karena seekor burung itu meninggalkan anaknya lalu mencari rizki lepas itu pulang balik dan kenyang Allahu Akbar Sedangkan kita terkadang masih memikirkan mau makan apa besok dan lain sebagainya Atau bisa dikatakan kita itu Ah, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min dzalik mulai sekarang selepas menonton ceramah ataupun mengaji daripada Ustaz Azhar Idrus ini semoga keimanan dan ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lebih yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala intinya kata Ustaz Azhar Idrus jangan takut kepada makhluk tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap apapun yang kita jumpai semuanya itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan jangan pernah bergantung kepada manusia tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada manusia ataupun makhluk wala tahshaun nasa. Ya kan? wakhshawni. Jadi jangan takut kepada manusia, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau kita takut kepada harimau, kita menjauh. Akan tetapi kalau kita takut kepada Allah, kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, melakukan anjuran yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka insya Allah hidup kita akan tenang damai dan makmur insya Allah semoga ini menjadi nasihat untuk saya sendiri dan juga keluarga sehingga juga teman-teman sekalian penonton-penonton sekalian yang menonton video ini sampai selesai terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support terus channel ini sampai sekarang semoga bermanfaat memberikan kebaikan-kebaikan dan juga hiburan kepada